Здравствуйте! Вы на канале «Жизнь на пенсии». Меня зовут Наталья. Делюсь с вами радостью. Ко мне приехал сын из Иркутска со своей невестой, и мы все вместе провели Рождество в Кракове. Хочу сразу сказать, что эта поездка полностью перевернула мое представление о Польше. Первое знакомство с Польшей случилось летом этого года. Мы совершали автобусный тур – по Европе. И в Польше были просто проездом. Путешествовать на машине намного комфортней и удобней. Вы можете сами выбирать, где вам останавливаться, где вам покушать, где вам сделать все остальные свои дела. Расстояние от Калининграда до Кракова примерно где-то 700 километров. Мы решили ехать в ночь, границу Мамонова-Бронева мы перешли примерно за 2 часа. Это считается очень быстро. Хотя обратно мы перешли ее еще быстрее. Вообще никого не было, мы были практически одни. Мы ехали по трассе, где есть платный участок. Это трасса А1. Вот как раз происходит оплата за наш платный участок. Можно карточкой оплатить запросто. Цена небольшая. Вот мы заплатили где-то около 300 рублей, поэтому экономить здесь не стоит. А ехать намного, конечно, удобнее. Особенно если вы едете в темное время суток, то вообще нужно ехать по хорошей освещенной трассе, хотя она не везде бывает освещена. Но вот если такой туман, то по проселочной дороге вообще тяжело. А мы в этой поездке испытали все прелести. И туман, и дождик. Все было. По трассе есть щиты, где указано, через сколько километров вы сможете остановиться. На этой остановке ничего нет, кроме столиков и туалета. Если нужно заправиться или перекусить, нужно искать другие остановки, где есть что-то другое. Ну вот нам понравилось такое тихое, безлюдное место, красивое. Мы остановились просто, чтобы размяться, погулять. Почему-то, когда мы путешествовали летом в автобусе, все туалеты были платные. Я вот вам честно скажу, что в этот раз я ни одного платного туалета в Польше не увидела почему-то вообще наводит на мысль, как разводят туристов. Обратно мы ехали с мужем вдвоем по другой трассе уже, где нет платных участков, просто захотели поехать по сельской местности, посмотреть на польские деревни, маленькие городки. хочу сказать, что, конечно, а, дорога там живописная, но вечером ехать очень трудно. Поэтому просто советую выбирать современные трассы. Они вот сейчас ремонтируются, очень много ремонта в Польше, именно дорог. Ну и еще путешествуем мы сейчас, конечно, все по навигаторам. Очень внимательно нужно смотреть на все повороты, потому что если ты чуть-чуть промахнулся с поворотом, можно увеличить себе поездку еще так километров на 50. Что у нас и получилось, как в первый раз, так и во второй. А дети поехали у нас дальше, в Прагу. И просто вот для информации хочу сказать, что можно купить билеты на самолеты из Кракова до Праги ну, вот просто за такую смешную цену 500 рублей. Самая большая стоимость перелетов, конечно, от Иркутска до Москвы и от Москвы до Иркутска. А по Европе все это не очень дорого. Стоимость квартиры я не могу сказать, потому что я этим не занималась. Но вот показать саму квартиру могу. Гостиная и кухня. И две спальни. мы сняли квартиру, в ней молодая девушка проживает, вот медицину она изучает и, видимо, вот так подрабатывает сдачей жилья. Все заняты делами своими. Коль, помаши ручкой. В квартире ее личные вещи даже были оставлены в шкафах холодильник весь забит продуктами. Ну, вот я просто для информации, что люди вот так вот зарабатывают еще какие-то себе деньги. Почему бы не сдать жилье, особенно во время каких-то праздников, когда туристов бывает много. Ну вот так, гостеприимно и приветливо встретила нас Польша, польские жители. Все на полном доверии. Ключик был оставлен под ковриком. Ну, мы, конечно, постарались ответить тем же. Порядочек. Парковка платная. Платная она только в будние дни и днем, а вечером с 8 до 10, в выходные и праздничные дни парковка бесплатная. Желательно иметь мелкие деньги потому что карточкой вот мы никак не смогли расплатиться. Вечером пошли дегустировать польскую кухню в уютный, такой колоритный ресторанчик недалеко от дома. В этот раз у нас языкового барьера не было, потому что у нас Юля разговаривает по-польски. Она серьезно занималась бальными танцами. Она вообще-то чемпионка России – и в начале своей карьеры она танцевала с польским партнером. Несмотря на дождичек, пошла прогуляться по вечернему Кракову. Рождество у католиков – это самый главный праздник, а Польша – это католическая страна. Праздник они встречают обычно в семейном кругу и ходят в церковь а по улицам обычно бродят только туристы. Мы жили в районе Казимиш, это в прошлом еврейский район, но сейчас здесь евреев живет не так уж и много. 65 тысяч евреев было убито нацистами во время Второй мировой войны. Ну и также, кто интересуется историей, знают, что происходили еще здесь события, связанные с евреями в 1960 году. Евреи уезжали из Польши в это время. Об этом районе, об истории этого района у меня будет отдельное видео. Сейчас здесь сохранилось много синагог, но они больше используются как музеи а также много законсервированных домов, которые как бы никому не принадлежат, потому что хозяева уехали этих домов, а государство их просто так забрать себе не может. Никто там не селится, а просто стоят они вот закрытые. Ну, и многие дома еще отапливаются с помощью печного отопления. Наверное, это недолго еще будет продолжаться. В конце концов, эти дома снесут, построят на их месте что-то новое. Вот такие заведения есть в Польше. Ну, мы шутим, конечно, здесь фотографируемся. Очень много стройки в Польше, дороги ремонтируют. Продолжение следует. Следите, еще будут фильмы о Кракове.